kugombana wala kupishana nili physical yani kwamba ile tukanana tuka labda mm. au tukapishana kitu fulani ah, kwaga na kitu chochote yani mimi nimeshangaa hata mimi nilikuwa nashangaa tu vitu vinatokea tu just like that mm. yeah. na kwa ikabidi usimame kama mwanaume katika ardhi yako yeah. you have to stand your ground kwa yeah. bana mimi ndio hiki naamini yeah. lakini baada pale mmewasiliana mko sawa kwa sababu naona bado hata ukikaa na Conboy hata ukikaa na Salmin tukiwaacha nyinyi wawili inaaminika kabisa kwamba bado kuna process za OMG kuendelea kurelease kazi zao, afu kazi nyingi sana. Unajua OMG na kazi zaidi ya mia moja studio, zaidi ya mia moja zaidi ya mia moja kwa sababu tulikuwa tuna record almost every day Okay. kila siku, yani tuna kazi. Ukienda switch pale ukifungua studio uke- uke- ukifungua kompyuta ukiandika OMG kwenye kusearch Mm. utakutana na kazi nyingi sana za OMG, na hapo tuna kazi kubwa. Tuna kazi na Vanessa Mdee, tuna mm. kazi na Ome Dimples tuna kazi na yaani na wasanii wakubwa wengi sana ambao tulishafanya nao kazi Mm. yeah, lakini ndio hivyo imebaki history. No. <laughs> Noma sana. Kalikuwa mimi katika mimi sanaa yangu nimehaso sana na mm. watu wengi sana wajuagi vitu nilivyovipitiaga mm. lakini mi nimepitia vitu vingi sana yani katika mziki yani, lakini baadaye unajua mungu kila kitu kina wakati wake mm. ilivyofika wakati wa mungu mimi nime, nimeanza nilivyoenda solo show yangu ya kwanza tu nimelipa okay. mimi kwenye kundi ndo sikuwaigi kupata gari lakini nilivyoenda solo show yangu ya kwanza tu nikiwa na freestyle freestyle tu <laughs> kapiga mtoa ah nakumbuka yeah. nakumbuka nilipishana na wewe usiku nilipishana na wewe usiku yeah. nimeanza kulipwa nikiwa na na nimelipwa mm-hmm. eh, ni eh, yaani show yangu ya kwanza mimi nilipwa hela nzuri tu ambayo ni yaani kikawaida yani mtu ambaye anaanza hivi asingeweza kulipa lakini misho yangu ya kwanza nakumbuka nililipwa vizuri nikanunua kitanda yeah. Yaani ina maana pale ndio ukaenda sasa kuweka geto yeah, yeah. nilikuwa tuna godoro chini lakini baadaye nikaja nikanua kitanda kwa yangu ya show ya kwanza. Kwa hiyo na kitanda changu hicho nyumbani, pia nikiona hivi yani da yangu ya kwanza ya, najua kabisa ni yangu. Mimi uzuri yangu yote naionaga ndani kwangu, kwa sababu napenda kununua vitu yeah. Okay, yani nikipata hela yote lazima nitanua kitu ambacho nakumbuka kabisa hii hela nilipata nili, nili, nili kwenye sehemu fulani nikanunua. Safi lakini mi struggle kabisa wakati tunaenda solo yani siku struggle siku struggle yani ku, ku, kusema labda kupata hela ni, nilipata hela haraka sana nilivyoenda solo mi nafikiri nimefanya hichi kitu wa kwanza kuweka hiyo session 1 session 2 session 3 na kupata mafanikio kwenye hicho kitu okay yeah kwa sababu mimi naamini sana, mimi hizi freestyle naziamini kuliko kitu chochote, kwa sababu hata mara ya kwanza kipindi nazitoa nimepata watu wa kunisimamia, kapo amekuja kunisimamia alikuwa anataka kunishutia tu track, yani singles ambazo zina chorus na kila kitu yeah. Lakini mimi nilikuwa naamini kupitia hizo freestyle, kwa sababu ni kitu ambacho mimi mwenyewe na ki, na kifeel, yani unajua Mungu anampa mtu ye uwezo wa kujua nini anatakiwa afanye yeye mwenyewe. Yani wewe ah, mimi jela wewe, siwezi kuja hapa kukwambia ufanye nini kwenye kipindi chako, pia wewe mwenyewe ndo unajua nini kufanya watu wasikilize. Kwa hiyo hiyo hata mimi mwenyewe nilikuwa najua kabisa hii freestyle nikitoa watu watapenda, umeona, lakini hakuna mtu mwingine alikuwa anaiona hiyo kwanza, ilikuwa ni mimi, umenielewa? Sio mchezo. Kwa baadaye nikaambiwa kwamba bwana, ah, si mimi nitashuti tu single zako, umeona, and then mimi uh, tukaanza kufanya process za kushoot uh, session 1 kwenye video, kipindi tunashoot wimbo wangu wa kwanza tikisa, nimemshirikisha Country Boy mm tumeshuti nilipua ile video proper kabisa mahela kibao nini tunashuti pembeni tukamwita mzava uh, director yule wa Rayvanny mm. alikuja na kamera tu ndogo hivi tulimpa elfu hamsini mm. akatushuti kwenye ukuta tu hivi ile session 1 kipindi tunasubiri setup za za tikisa yeah, okay. kwa tukashuti pembeni hiyo ilikuwa juu yetu mimi na Peti ndo alimleta mzava yeah. Peti ali, unajua Peti ananiaminiki sana akasema ah. hii inabidi tuishoot kwa hiyo ah, kweli akaja jamaa tukashuti tukamaliza tushuti dakika chache kama 10 15 na yeah. and then tukaendelea kushuti ile uh, sinki kisa, lakini kilichotokea tulitoa freestyle ikafanya vizuri kuliko <laughs> uh, album nilikuwa nataka nitoe muda mrefu sana since niko na Intersource na washika yake na Kapo mm. lakini since nimesaini na a major record label yeah. uwezi tu ukakurupuka ukatoa album ambao ulikuwa unaitoa kipindi upo tuna stress yako <laughs> umenielewa sasa hivi nipo kwenye kwenye eh, major record label nipo kwenye record label kubwa sana duniani nafanya kazi nao kwa hiyo hiyo pia imenipa nguvu na asira ya kusema no I have to go back to the studio kutengeneza sasa kazi kwa sababu hapa napelekwa mbali sasa umenielewa amna chochote kwa sababu mimi siwezi kuelezea kitu chochote kuhusiana na na na na, na ah, sababu kwanza ni brother yeah. unaona amenipita yeye mwenyewe amenikosea sana amenitumia hadi na message na nini kuniomba unaona sometimes watu wanakuja kwenye media anaongea kitu limadi watu wa, wa, wakiongelea watu wakiangalia unaona lakini nafikiri idea yake ilifeli okay. yeye alichokitaka aongee vitu ambavyo havipo, ili mradi watu waanze kuweka attention kwenye hivyo vitu, lakini hakuna hata kitu kimoja alichokiongea ambacho kipo. Hizo sijui ya matatizo gani, lakini siwezi kuelezea sana vitu vyake kwa sababu sijui exactly ni nini kitu ambacho kinamchanganya, kwa sababu mimi kazi ambayo anaizungumzia nilikuwa ni kazi yangu ni yake anasema. Sasa unaona sasa ndio hivyo tofauti. Ilikuwa ni ilikuwa ni kazi yangu mimi. Yeye hivi imagine wewe umeniambia mimi tufanye kazi wewe juu yao unanishirikisha. Mm. And then katika kunishikisha kwako, lakini nataka mimi ndio niende studio nitengeneze beat mm. nitengeneze chorus nipige verse yangu mm. and then nikutumie wewe wimbo. Sasa mimi kushirikisha wewe na kuwa uwezi yeah. Mm. niende studio nitengeneze kila kitu afu wimbo wako, lakini mimi I did that for him kwa sababu ni brother, namjua rafiki yake country, kwa sababu mimi sio masomo mshikaji wangu sema labda hata na ushikaji na mimi, labda kitambo tunajuana, au kipindi cha ustaa wake alikuwa ananitambua. Hapana, yeye amekuwa kwenye ustaa wake bila kunijua mimi na nini. Umeona, yeye ameni, ameniona mimi sasa hivi baada ya mimi kufanya vizuri, umeona, na kunitafuta, lakini mimi kipindi chake hata sijai kwa na mawazo ya naye yote. Kwa hiyo alivyokuja, lakini kwa sababu nilikuwa namkumbuka, alikuwa anakuja anaonana na country na nini, nikasema huyu ni brother. Kwa nikaenda studio kweli, nikatengeneza mziki nikamtumia nikaambia piga vesi yako hapo toa mziki umeona lakini nilivyomtumia akaenda akaandika verse and then baadaye nikamtafuta nikaambia yo hiyo verse ulioipiga ni ya kawaida kwahiyo inabidi upige verse nyingine akanambia mtoto mdogo sana huwezi kunielekeza mimi na nini na nini nikamwambia and then mimi sitaweza kutoa wimbo wa hivyo kwa hiyo shida ilikuwa ni kujaribu bora, kujaribu kupata kitu kizuri, lakini akanini akaona kwamba and then mimi nikaona okay, kwa sababu ni wimbo ambao nimeucreate mimi na maana wimbo wangu, mm. nikatoa ile verse yake ambayo sijaipenda nikamweka country Umeona, nikataka kuweka wimbo kwenye album ile ya kwanza ambayo nilikuwa nataka niitoe. Yeah. And then nikakuta nika akaja akatoa wimbo, lakini pia kitu ambacho alikosea ni kwamba alitumia beat nyingine, ah, kwa sababu producer zangu pia hakumlipa kwa hiyo yani sasa kwa sababu mimi nilitumia producer zangu tume create beat tume, nikapiga chorus and then nikapiga verse kwa hiyo akumlipa producer zangu akachukua tu ile demo alikuwa nayo akamsikilizisha producer mwingine kwa hiyo akarudia kupiga beat ni makosa pia amefanya umeona uwezi kurudia biti uwezi kurudia sanaa ya mtu sehemu nyingine bila makubaliano yake umeona yeah. akarudia akatengeneza akaniweka na voko zangu humo vikawa vina sound vitu vya ajabu yani hata niwezi kupenda tena nilivyokuwa na sound kwenye huu wimbo na nini lakini mwisho wa siku ah, nikaona tu akaanza kusema oh, sijui huyu mpango sijui nini mimi nikaona tu ah, brother mimi natengeneza muziki kila siku siwezi kugombea mziki mmoja, kwao, nikautupa tu wimbo wenyewe, utaki wala nini, kwa hiyo nikaacha nao <laughs> just like that, nikamwambia country country ah, mwenyewe tu alimtafuta alimmind, kwa baada ya kuona jamaa ametoa wimbo na nini na wimbo kwa kwenye mipango hiyo, country is my brother, huwezi kufanya kitu chochote kibaya kwangu akakuacha. Mm. Akamtafuta, I don't know, hata sikujua lini alimtafuta, hata mimi akuniambia kama alimtafuta kumwambia kwamba atulie na nini, lakini ah, no, unajua tena, mimi nikamwambia tukaa tutachana. Nimpigia tu simu kantu siku moja, nikamwambia njoo studio, and then akavuta nimetengeneza wimbo mwingine, nikamwambia ingia humo, tutaweka kwenye album wimbo ule mwingine, nikamwambia ule takataka tu mm. <laughs> kinyamwezi au vipi? Nakubali. Watu wakaongea, watu wakaongea sana hadi watu ambao wengine nawajua ambao nawafahamu na wananijua mi tangia zamani, wakakataa wasema kwamba ni kitu ambacho akiwezekani so yeah na sasa hivi imetokea hii, upo katikati ya vurumai la rapture mm. na um, disaster vina mm. anaonekana ya Lunya ndio source yeah. yani Lunya ndio kama mtu ambaye anazungumzika ana, ana sana mm why iko we target sasa hivi? Unahisi kwa nini? Kwa sababu I'm, I'm, I'm top and I'm, I'm, I'm on the top yani, niko juu and on top I'm on top of these rappers right now. I'm ah, okay. the rapper kinara ni rapper namba moja. Kwa hiyo utamzungumzia nani sasa hivi? Utamdisia <laughs> Mkula na atamsikiliza. this hmm. runya watu wakuanga waku, wakufuatilia, ndio watu wanachokifanya, ndio rappers wanachokifanya sasa hivi. Wanadisi ili watu waangalie, umeona, lakini kila mtu anajua kwamba mimi ndo ndo rapa namba moja sasa hivi. Kwa hiyo lazima utamdisi mimi au usimdisi mtu mwingine yote. Ukiwa kama kinara uh, 2023 2024, hii future unavyoiona mm. rapa gani uh, kutokea pande za Bongo, hata wawili watatu ambao unaona kunacho kitu anaweza kukifanya? Um, unajua mwanzoni nilikuwa nataja eh, rappers na nazungumzia, lakini baadaye nimekuja kugundua naona ni unafiki yani unamtaja mtu unamkubali unamwambia kabisa kwamba da huyu namkubali namwona anafaa vizuri mm. lakini baadaye anakuja kusema kwamba anaongea kwa unafiki kwa hiyo so nimeacha kuongelea ah, yeah, yeah, yeah.